ნამახვანი ჰესის პროექტზე ხელშეკრულება 2019 წელს დახურულ კარს მიღმა დაიდო და მხოლოდ 2 წლის შემდეგ გასაჯაროვდა. ამ ხელშეკრულებით სახელმწიფო საკუთარ ინტერესებს კერძო კომპანიის სასარგებლოდ ცნობს. ენკას ჰესის ასაშენებლად ჯამში 1705 ლარად უკვე გადაეცა დაახლოებით 600 ჰექტარი მიწა. ხელშეკრულებით კომპანიას შეუძლია დამატებით მოითხოვოს სხვა მიწის ნაკვეთების 1 ლარად გადაცემას. რაჭარლეჩხუმის, იმერეთის და რიონის ხეობის პარკლებში. ეს მიწები პროექტისთვის უნდა იყოს საჭირო, თუმცა კომპანიას ამ საჭიროების დასაბუთების ვალდებულება არ აქვს. ხელშეკრულებით კომპანიას უფლება აქვს მისთვის გადაცემულ მიწაზე პროექტისთვის საჭირო წიაღისეული ლიცენზიის გარეშე მოიპოვოს. ესისთვის მაქსიმალური გამომუშავების მისაღწევად კომპანია შეუძლია გამოიყენოს როგორც რიონის და მისი შენაკადების, ისე ცხენისწყლის რესურსი. გარდა ამისა, ცხენისწყლის რესურსით ნამახვანი ჰესის უზრუნველყოფა თავრობის ფინანსური ვალდებულებაა. კომპანია სუფლება აქვს ჰესის სამუშაოებიდან 15 წლის შემდეგ ელექტროენერგია ექსპორტზე გაიტანოს. რაც იმას ნიშნავს, რომ შესაძლოა ნამახვანი ჰესი საერთოდ ვერ მოემსახუროს საქართველოსი გაზრდილ ენერგომოხმარებას. გარდა ამისა, თავრობა ვალდებულია თურქეთთან დამაკავშირებელი გადამცემი ხაზების სიმძლავრე თავად გაზარდოს. ხელშეკრულება შეიცავს ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან ფისკალურ რისკებს. გადასახადების ზრდის ან ახალი გადასახადების შემოღების შემთხვევაში, თავრობა ვალდებული იქნება კომპანიისთვის გაზრდილი ხარჯები დაფაროს. გაზრდილი გადასახადები უნდა აუნაზღაურდეს არამარტო კომპანიას, არამედ კომპანიის დაფინანსებლებს და კონტრაქტორებსაც კი. თუ ქვეყანაში გარემოს დაცვეთი და ადამიანის უფლებების უფრო მაღალი სტანდარტის შემოღებით კომპანიას გაეზრდება ხარჯები, თავრობა ვალდებულია დააკომპენსიროს კომპანიის ხარჯები. ფორს მაჟორული გარემოებებით გამოწვეულ ზიანს კომპანიას მთავრობა უნასხაურებს. მაშინაც კი, როცა ამგვარი მოვლენები მთავრობის კონტროლს მიღმაა. მთავრობა ვალდებულია კომპანიას აუნაზღაუროს არამხოლოდ გაწეული ხარჯები, არამედ მიუღებელი შემოსავალიც. მაშინაც კი თუ ხელშეკრულება კომპანიის ბრალით წდება, მთავრობა ვალდებულია კომპანიას ნიშნულოვანი ოდენობის თანხა, მათ შორის აღებული სესხი გადაუხადოს. ხელშეკრულებით მთავრობას კომპანიისთვის ერთადერთ შემთხვევაში შეუძლია ფინანსური სანქციის დაწესება, მაშინ როცა ის მშენებლობის ვადას დაარღვევს. ჯარიმის ოდენობა კი დაბალია და კანონმდებლობის მოთხოვნებს არ შეესაბამება. პროექტთან დაკავშირებული ფისკალური რისკები ხელშეკრულების გაფორმებამდე ფინანსთა სამინისტროს უნდა შეეფასებინა. სამინისტროს დასკვნის არარსებობა კანონმდებლობის ფუნდამენტური დარღვევაა და მნიშვნელოვან სამართლებრივ შედეგებს უკავშირდება. ამ დრომდე უგულებელ ყოფილია დაინტერესებული ორგანიზაციების მოთხოვნა. გასაჯაროვდეს დასკვნა და გაცხადდეს, როგორი იყო სამინისტროს პოზიცია პროექტთან დაკავშირებით.